экранда бир жана эки сандагы кесилишкен түз сызыктарды көрүп турабыз алардын кесилишинде ф бир вектору башталсын ф векторунун аягынан пунктир менен биринчи түз сызыкка экинчи сызыктын кесилишине чейин жарыш түз сызык жүргүзөлү о чекитинен анын кесилишине чейин вектор жүргүзөбүз жана аны ф бир деп белгилейли ф векторунун аягынан экинчи түз сызыкка параллель пунктир менен биринчи түз сызыкка кесилишкендей түз сызык жүргүзөбүз андан соң о чекитинен кесилишүүдөн алынган чекитке ф эки векторун жүргүзөбүз ошондо ф барабар вектор ф бир плюс вектор ф эки